صل على محمد صل على محمد صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنبدأ أول دروسنا نعم. في درس تشابه المثلثات قائمة الزاوية أولا هنبدأ نشرح النظريات أول في الدرس ده نتناول نتناول دروس عديدة وكثير نظرية أنا نظرية وثلاث وثلاث نتائج أو النظرية الأولى نظرية واحد بتنص على ايه تقول لو عندك مثلث قائم الزاوية مثلث قائم الزاوية بعديها جيت رسمت العمود رسمت عمود من رأس القائمة يبدأ من رأس القائمة ويفضل ماشي ينزل على الوتر بس ينزل ويكون قائم الزاوية على الوتر يعني لو راح كده هنا لو نزل على الحتة دي مش يصنع زاوية قائمة هيصنع آه، سر تانية هيصنع زاوية مثلا قياسها من تسعين درجة فالعمود ده مينفعش لازم يكون عمود نازل على الوتر بزاوية تسعين يعني زاوية قائمة نمسح دي النظرية الأولى يعني لازم يكون فيها شرطين لازم يكون لازم يكون مثلث قائم الزاوية خلينا نغير اللون عشان نوضحها شرط لازم يكون مثلث قائم من الزاوية وتاني شرط لازم يكون العمود النازل ده لازم يكون قائم من الزاوية هذه شرطين لازم تساوي لازم تكون زاوية زاوية قائمة لازم تكون زاوية قائمة ده الشرط الأول والشرط الثاني شرط اتنين لازم العمود المرسوم ده العمود العمود المرسوم المرسوم ده لازم يكون قائم الزاوية يعني لازم يكون عمود ده عمود أعلى يعني طول الضلع المرسوم ده لازم يكون نازل عمود أعلى هنمسح يعني شوية حب كده وخلينا نغير القلم يعني لازم الطلع ده يكون نازل عليه بزاوية تسعين الطلع ده اللي هو المرسوم نازل على الوتر لازم يكون تسعين درجة تسعين درجة وعمودي عليه أنا هنتقل للنظرية الأولى اللي احنا لسه دلوقتي شارحينها نص على العمود المرسوم العمود المرسوم من رأس القائمة اللي احنا لسه شارحينه ده واحد هنمسح الحبر ده كله نبدأ بأول جديد نغير اللون لحظة خليها أسود المود المرسوم رأس القائمة خليه مثلث مرة ثانية اتزاوج التسعين العمود المرسوم رأس القائمة على الوتر بدأ من رأس القائمة نزل على الوتر ماله في المثلث قائم الزاوية يعني لازم يكون مثلث قائم الزاوية طب بيعمل ايه يقسم المثلث إلى مثلثين متشابهين آه يعني المثلث يعني المثلث اللي هذا اللي هو قسمه يشابه المثلث اللون التاني ده يشابه المثلث ده المثلث الحتة دي يشابه المثلث في الناحية دي وكل مثلث يشبه المثلث الأصلي يعني المثلث هنمسح يعني الحبر كده خلينا دلوقتي نغير اللون شوية يعني المثلث ده هو نفس يشابه المثلث ده وهما الاتنين يشابهوا المثلث الأصلي الكبير اللي هو ده يعني المثلث ده يشابه المثلث ده يشابه المثلث الكبير كله والآن دوختي هخلينا نشرح النظرية دي عملي أول هات ورقة A4 اللي هي ورقة العادية ورقة طباعة وهنسميه مثلا مستطيل أ ب ج د وبعدين هنيجي نقصه من جيم ألف بحيث كده ننقصه عشان يصلنا عشان يصلنا عشان يصنع لنا مثلثين ده المثلث الأول هو صنعه لنا وده المثلث الثاني وهنسميه ألف باء جيم دال الوقت هنيجي يعني ناخد المثلث ده المثلث الحتة دي وقلبناه يعني هو في الأول كان مثلث كده كان كده زاوية التسعين هنا احد وقت كده قلبناه قلب بيها الناحية دي فالزاوية دي هي الزاوية دي إن هو اتقلب كده بحيث بقى الوتر ده هو على الأرض نسمي المثلث ألف ب دال ألف جيم دال سوري خلينا نمسح الحبر كده وبعدها هنيجي نرسم زاوية القائم نرسم القائم اللي بدأ من دال ونزل عمودي على ألف على ألف جيم يعني لازم يكون زاوية تسعين درجة لازمنا مسلسل لازمنا المستقيم النازل على العمود ألف ج وبيصنع زاوية قائمة بدأ من رأس القائمة ونزل على الوتر اللي هو الوتر ألف ج كل ده بس نزل عليه زاوية قائمة وهنسميه الضلع أو القطعة المستقيمة دال ميم نلاحظ عند دال ميم قطع الوتر قطع قطع الوتر لقطعتين مستقيمتين يعني نلاحظ ان في لما أجي قطعها نلاحظ ان في قطعة مستقيمة هنا في الوتر وقطعة ثانية مستقيمة هنا في الوتر بعدها نجيب نيجي نقيس قياس كل زاوية نلاحظ ان دي كان قياسها 30 أدي عشرة وهنا عشرين وهنا ثلاثين يمكن قياسها 30 درجة وهنلاحظ قياس الزاوية ألف نلاحظ أن هنا عشرة كده عشرين 30 أربعين خمسين ستين قياسها ستين درجة وبعدها وتأكيد زاوية 90 لنا معطى وبعدها نجيب مقص ونقص القطعة المستقيمة اللي احنا رسمناها العمودية دي بعد ما رسمناها نلاحظ إنه يطلع مثلثين متشابهين يعني المثلث ده اللي غير لون اللون يعني المثلث ده يشابه المثلث ده وهما الاتنين بيشابهوا المثلث الأصلي الكبير اللي احنا كنا رسمينه بعد أن نسمي المثلث ده ياء جيم تاء والمثلث الثاني صاد ألف سين وهنيجي وهنيجي نقيس قياس كل زاوية هنقيس قياس الزاوية جيم قياس زاوية جيم هنلاحظ إن قياسها ثلاثين درجة واحد اثنين ثلاثين هذه كانت ثلاثين الدرجة وبعد عليك لا نقيس الزاوية ياء نلاحظ أن هنا طولها أو قياسها هاد هنا عشرة عشرين تلاتين أربعين خمسين ستين قياسها ستين درجة ونقيس قياس الزاوية ألف والله حسنا قياسها ستين درجة ونجي نقيس الزاوية ساطع نلاحظ أن قياسها تلاتين درجة لو تفتكر في المثلث هنا كنت لسه رسمينه من شوية المثلث الأحمر الكبير ده قبل ما ينقسم دي كانت نفسها هنا تلاتين درجة ودي هي هنا ستين فبعد لما ده كده قسمناها دي يعني قسمها دي هنا طلعت دي طلعت تلاتين درجة ودي طلعت ستين فتلاتين وستين تسعين إلغي سمكات فنسبة والقائمة الزاوية في يعني تلك القائمة تسعين وتلاتين وستين مية وتمانين هي مجموع قياسات المثلث <coughs> زي ما زي ما قلت لكم زي ادي مسدس الأصل الكبير قبل ما اتقطع دي ستين مقياس الزاوية ستين مقياس الزاوية ألف ومقياس الزاوية ألف دي دولت هما اتنين زي بعضهم ودي هتبقى تلاتين ودي تلاتين إذا هما اتنين قياس بعضهم وقياس الزاوية وهنا دي تسعين وقسمناها إلى ستين وثلاثين ودول تسعين وتسعين وتسعين الوقت كان يشرح النتيجة الأولى دلوقتي بعد ما أثبتنا إن المثلث ده مثلث متشابه من النظرية بتاعتي متشابه دلوقتي طلع المرسوم نازل على الوتر مثلا لو جانا سؤال عاوز طول الضلع ده خلينا نغير اللون نغير اللون مثلا عاوزين طول الضلع ده اللي هو الضلع المرسوم هذا على الوتر ده الضلع ده في القانون تبعه في النص يعني طول الضلع ده لو ربعناه يعني الضلع ده تربيع هيساوي يساوي طول الضلع ده ضرب طول الضلع ده يعني طول الضلع ده الضلع ده لو ضربناه في الضلع ده هيساوي طول الطول طول الضلع ده بس مربع فنطلع الجذر تبعه ونشرح كده دلوقتي حلو فالقانون بينص ننتقل دلوقتي لنتيجة واحد نوزع مربع طويل عمود المرسوم من رف القائم اللي هو مربع المثلث الحساس من الجغرافيا اللي هو ده العمود المرسوم ده القائم على الوتر أو نعم، قائم بيصنع يعني زاوية تسعين درجة يساوي ناتج ضرب القطعتين المستقيمتين اللتين ينقسم إليهما الوتر بهذا العمود يعني يساوي القطعة المستقيمة في الوتر دي تربقت على المستقيم والترتيب ترفيع دلوقتي عايزك هو عايزك تثبت صحة انه النتيجة دي عايزك تثبت ليه النتيجة زي طلعناها وليه هي صح في أول في مثلث جيم تاء ميم المثلث أول جيم تاء ميم فيه زاوية جيم زاوية قائمة جيم زاوية قائمة على يعني قياسة تسعين درجة جيم لام عمود على تاء ميم هذه جيم لام عمود على تاء ميم يعني بصنع عليها زاوية تسعين درجة المطلوب عاوز تثبت إن جيم لام تربيع إن طول الضلع ده تربيع هيساوي هيساوي تاء لام اللي هو الضلع ده بتاع الوتر ضرب طول الضلع الثاني بعدين بما أن واحد نثبت له لازم نثبت له أن المثلث قائم الزاوية لأن النتيجة لا تصح إلا بوجود النظرية يعني مينفعش نطلع نتيجة بدون نظرية لازم يكون ليها نظرية بعدين يكون ليها نتيجة النظرية حاجة نثبت له النظرية يعني دارسينها بما نذكر له أحد المعطيات المعطيات بما أن ج في زاوية ج اللي هي الزاوية الإناثية زاوية قائمة وج لام عمود على تاء ميم طلعت ج لام عمود على تاء ميم كده أثبتنا من معطيات التهالك إذا المثلث ج ميم تاء ج ميم تاء يشابه المثلث ج تاء لام ج تاء لام يعني المثلث الكبير يشابه المثلث الصغير ج تاء لام وكمان المثلث جيم لام ميم يشابه مثلث جيم تاء لام يعني مثلث ذوات يشابه مثلث الثاني هما الاثنين يشابهوا المثلث الكبير تبعهم إذا العمود المرسوم دي طبعا نظرية اللي هي بالنظرية اللي احنا درسينها اللي هي تشابه المثلثان إذا العمود المرسوم من رأس القائم عمودي على الوتر إذا يقسم المثلث إلى قسمين متشابهين يعني القسم ده يشابه القسم ده يعني جيم لام هو هنا التربيع وهنا الإصدار تاء لام ضرب لام ميم بعدين دخل إني كلام التناسب أول شيء ميم لام اللي هو ميم لام اطلع دواتي على جيم لام هيساوي جيم لام على تاء لام أو ميم لام على جيم لام لأن قطعة مستقيمة لام ميم هي اللي ماسكة وقريبة يعني من الطلع طلع جيم لام عشان كده جيم لام هتكون على هتكون على جيم لام لأن هي القريبة منها وجيم معلش جيم لام دي يعني جيم لام ميم اللي هو طول الطلع ده هيساوي جيم لام أنا شكلي خشيت في النظرية النتيجة اللي بعدها بس ما علينا لام ميم اللي هو طول طلع لام ميم ده يساوي ناد يساوي لا على جيم لام أي لام ميم على جيم لام هيساوي جيم لام على تاء لام يعني ده يعني ده على ده وده على ده نوضحها لكم شوية الطيل ده يعني الطيل ده على الطيل ده الطيل ده عمود الطيل ده على الطيل ده كده بعدها بعمل بعد ما قلنا إن ميم لام على جيم لام تساوي جيم لام على تاء لام ضغط يعني نضرب ضرب تقاطعي لام طبعا جيم لام نحط نعم، الضلع ضرب جيم لام هيساوي جيم لام ضرب جيم لام وميم لام ضرب تاء لام يساوي تاء لام ضرب لام ميم وجي الضغط يعني بنختصر فجيم لام ضرب جيم لام هي جيم لام تربية وتاء لام ضرب تاء لام هي نفسها تاء لام فكده أثبتنا نعم، صحة النتيجة الأولى بعدها عندها نخش على النتيجة اللي بعدها نيجي نرسم مثلثنا القائم الزاوية هذا هو تمثال قائم الزاوية قائم الزاوية مثلا دي جيم ونسمي دي مثلا ألف ونسمي دي مثلا داش وغنجي نرسم عمود البادئ من رأس القائمة ينزل على الوتر ويرسم زاوية تسعين درجة هنلاحظ ان طول الضلع ده نتيجة تانية بنص عن جيم دال جيم تربيع دال جيم تربيع هتساوي طول الضلع نسمي مثلا ميم هل تساوي طول الضلع ده طول القطعة المستقيمة اللي ماسكة في الضلع اللي جنبها ده الجيم ضرب طول الضلع كله هتساوي يعني دال ميم دال ميم ضرب دال ألف هو احنا طب ليه اخترنا ميم دال ميم أو ميم دال ضربناها في دال ميم في دال ألف ليه مضربناش ميم ألف في ألف دال كلها لأن القطع المستقيمة اللي قطعها القاطع ده قطع الوتر لقسمين القسم القريب من الزاوية اللي احنا عاوزين نعرفها هو اللي هيتضرب في طول الضلع كله طول الوتر كله بعدها ده هنيجي نثبتله صحة النظرية دي راح خلينا نمسح كل الحفر ده يقولك في المثلث صاد في المثلث صاد جيم نون هو المثلث ده صاد جيم نون فيه جيم زاوية قائمة في زاوية قائمة جيم ثاء عمودي على صاد نون جيم ثاء اللي برضو الضلع ده عمودي على صاد نون اللي هو الضلع ده كله دوت المطلوب مننا أوجد طول جيم ثاء هو ده هو دلوقتي